Elle commencera son stage la semaine prochaine. Sie wird nächste Woche mit ihrem Praktikum anfangen. Salut, salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Heute schauen wir uns das Verbe commencer. On ah. commence par le présent de l'indicatif je commence. Dann tu commences, für tu, ja, hein, für il, elle und on on commence, das ist die gleiche Form wie äh, für je. Achtung, wir sagen nous commençons und unter dem C kommt eine Cedille. Diese Cedille bewirkt, dass wir das C aussprechen können, ja? Wir sagen hier nous commençons und nicht nous commençons. Ohne die Cedille würden wir das C dann K aussprechen, ja, dann wäre das nu kommen con, ja, das darf hier nicht sein, ja. Deswegen brauchen wir eine Sedir. Die Sedir wird angewendet bei den Vokalen O, A und U. Ihr könnt, ihr kennt ja auch schon das Partizip passé vom Verb recevoir, das ist reçu. Commencer ist ganz normal, weil die Sedir wenden wir ja nur an bei A, O und U. Ja, hier haben wir ein E, also gibt es keine Sedir. Und äh, il commence. hier haben wir auch wieder ein E, deswegen keine cédille ». Je répète toutes les formes, je wiederhole alle Formen. Je commence, tu commences, il commence, elle commence, on commence, nous commençons, vous commencez, il commence, elle commence. on Achtung bei nous commençons, et mit der cédille ». Nun im Imperfekt, wir hatten ja schon das Imperfekt und äh, wir wissen, dass es die einfachste Zeit ist, die man lernen kann im Französischen. Um den Stamm zu erhalten im Französischen, wir machen es wie immer. Wir nehmen die Nu-Form. Wir hatten ja schon Nu commençons. Das war ja die Form mit der äh, Besonderheit mit dieser CD. Wir entfernen das ONS und unser Stamm ist commence mit dem äh, Haken, also mit der CD, mit der CD unter dem C, unter dem C. Also, wir fügen jetzt die Endungen des Imperfekt hinzu. Die Endungen sind für je, AIS, für tu, AIS, auch, für il, elle und on, AIT, für nous, IONS, für vous, IEZ, für il und elle in der Mehrzahl, AIENT. Also haben wir je, comment, hier muss die Sedie bleiben, weil commencer ist ja mit A. Ich habe euch vorhin gesagt, wenn wir das laut haben wollen bei A, O und U, dann müssen wir eine Sedie unter dem C schreiben. Ja, also je commençais mit Sedie. Und tu commençais genauso. Wir haben auch wieder nach dem C ein A, deswegen bleibt die Sedie da. Und il commençait, elle commençait, on commençait genauso mit einer Sedie auch. Und jetzt Achtung, nous commencions. Jetzt gibt es weder ein O noch ein U noch ein A. Ja? Deswegen brauchen wir die CD nicht. Ja? Wir entfernen diese CD und dann haben dann ein ganz normales C. Also, nous commencions. Ohne Sedille. Und vous commenciez, ja, das ist auch mit I, so wie bei nous. Wir brauchen hier auch wieder keine Cedille, deswegen vous commenciez ohne Cedille. Und il commençait, also nach dem C kommt wieder ein A und wir brauchen wieder diese Cedille, deswegen kommt ein C unter ein, <laughs> deswegen kommt eine Cedille unter dem C, ja, il commençait mit Cedille. Euh, je répète toutes les formes. Je commençais, tu commençais, il commençait, elle commençait, on commençait. Alle mit dire Und Achtung, nous commencions sans dire, on est dit. Vous commenciez sans cédille également, ja, on est dit. Il commençait, ja, jetzt kommen wieder die CD zum Einsatz. Und elle commençait auch mit cédille. Okay. On continue avec le passé composé. Das Verb commencer ist kein Verb, ja? Also konjugieren wir es mit, wisst ihr noch? Sehr gut. Avoir. Das Verb commencer ist ein ganz normales Verb auf ER, um das Partizip passé von commencer ist commencer mit E accent aigu. Ja? Also, j'ai commencé, tu as commencé, il a commencé, elle a commencé, on a commencé, nous avons commencé, vous avez commencé, ils ont commencé, elles ont commencé. Ja? Ganz einfach. Okay, und wir gleichen nicht hein, an, weil wir das Passé Composé mit avoir bilden. Also zumindest in diesem Fall gleichen wir nicht an. Es gibt auch Fälle mit Avoir, in denen wir angleichen, aber das schauen wir uns an in einem anderen <laughs> Video. On continue avec l'impératif. Mit der Befehlsform machen wir weiter. Zum Beispiel im Deutschen würde man sagen, fang an. Im Französischen heißt es commence. Ja? Wir nehmen einfach die Form von je. Ja? Commence, fang an. Ja, das ist mit E am Ende, also brauchen wir hier keine CD. So, wenn man im Deutschen zum Beispiel sagt, fangen wir an. Im Französischen heißt es commençons. Ja, und ihr seht jetzt bei commençons, es kommt ein O nach dem C um und wieder um das Laut zu haben, müssen wir diese die unter dem C schreiben. Commençons. Ja? Und wenn wir jetzt im Deutschen sagen, fangt an, wir wenden uns an eine Gruppe von Personen und sagen ihnen, fangt an, dann sagen wir commencez. Oder wenn wir uns an das Höflichkeit Sie wenden, wir sagen auch commencez auf Französisch. Ja? Und hier nach dem C kommt ein E, das heißt, wir brauchen die Cédille nicht. Je répète les formes de l'impératif présent. Commence, commençons, Comme kommen on donne on commencer. Encore une fois, commence, commençons, commencer ». So, jetzt schauen wir uns die Form des Future Simple an. Wir fügen einfach die Form des Future Simple an das R des Infinitiv. Commencer ist ein ganz normales Verb. Ja, es gibt eine kleine Besonderheit, aber ähm, bezüglich auf das Future Simple ist es normal. Wir haben schon ein R des Infinitiv ganz am Ende des, des Verbs. Also, wir fügen diese Endungen des Future Simple hinzu. Die Endungen sind euh, AI für je, dann für tu, AS, puis il, elle ou on, A, für nous, ONS, für vous et tête ON, für il und elle in der Mehrzahl ONT. Also heißt es, je commencerai, tu commenceras, il commencera, elle commencera, nous commencerons, vous commencerez, ils commenceront, elles commenceront. Also ihr werdet in Frankreich eher sowas hören. Ja, ich sage euch, wie es, wie, was ihr hören werdet in Frankreich. Je commencerai, tu commenceras, il commencera, elle commencera, on commencera, vous commencerez, ils commenceront, El Commenceront. Es wird eher schnell ausgesprochen. Ja? Ich habe es langsam gemacht, damit ihr das besser versteht. Ja. Dans un pavage pilé, quelques exemples. En général, nous commençons à travailler vers 9 heures. Im Allgemeinen fangen wir an, um 9 Uhr zu arbeiten. Commencez par dresser les tables, fangt an, die Tische zu decken. Elle commencera son stage la semaine prochaine. Sie wird nächste Woche mit ihrem Praktikum anfangen. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Und wenn es so ist, dann Daumen hoch. Euh, sehr, sehr wichtig. Vergiss nicht, dich zu abonnieren.